ሀሳቤ ውስጥ current ምንድን ነው የምለው የመጀመሪያው ስንመለከት current ምንድን ነው ስንል ከረንትን በውሃ ውሃ በቱቦ ውስጥ በሚያልፈው ውሃ ማስመሰል እንችላለን ማለት ነው። okay? ውሃ በቧንቧ ቱቦ ውስጥ እንደሚፈስ current positive ወይም ኔጋቲቭ ቻርጅን ይዞ ፍሰቱን ማሳለፍ የሚችለው እቃ ውስጥ ወይም conductor ብለን የምንጠራው እቃ ውስጥ የሚፈስ በሰው አይን ሊታይ ፈጽሞ ሊታይ የማይችል ሀይል ነው። እና ውሃና ክረንት እያመሳሰልን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ውሃ በ pipe ወይም በቱቦ ውስጥ እንደሚያልፍ ክረንት ደግሞ ምንድነው በ conductor ወይም ሽቦ ብለን የምናየው ውስጥ ነው ያለው እና በሽቦ ውስጥ ያልፋል ቻርጆቹ እና ውሃ በቱቦ ውስጥ ሲያልፍ የራሱ የሆነ ግፊት አለው ይህ ግፊት በ current ላይ ቮልቴጅ ብለን ልንጠራ እንችላለን ማለት ነው ቮልቴጅ ማለት የ current ግፊት ወይም ፍጥነት ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳይ የዓለም አቀፍ መለኪያ ነው okay ስለዚህ ክረንት ምንድነው በ conductor ውስጥ ወይም ልክ ውሃ በ pipe ውስጥ ወይም በቧንቧ ውስጥ እንደሚያልፍ ክረንት በኮንዳክተር ውስጥ ነው የሚያልፈው እና conductor ደግሞ ምንድን ነው ኮንደክተር ከረንትን ወይም ክረንትን ማስተላለፍ የሚችሉ እቃዎች ናቸው conductors ብለን የምንጠራቸው current ማስተላለፍ የሚችል የሚችሉ እቃዎች ለምሳሌ ወርቅ ነሐስ መዳብ አብዛኛው ጊዜ ለኤሌክትሪክ circuit የምንጠቀመው የ copper ወይም የ copper መዳብ ብለን የምንጠራው የመዳብ conductor መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ውስጠኛው ይሄኛው ምንድን ነው ይሄኛው insulator ብለን የምንጠራው ሲሆን ይሄ ደግሞ ምንድነው conductor conductor ሊሆን ይችላል እነዚህ copper conductor ናቸው okay ስለዚህ በተቃራኒ ደግሞ insulator ብለን የምንጠራው ምንድነው እነዚህ current ን ማስተላለፍ የማይችሉ እቃዎች ናቸው ማለት ነው። አጠቃላይ ከፕላስቲክ ወይም ከብርጭቆ ወይም ከእንጨት፣ ከላስቲክ፣ ከ mica ወዘተ የሚሰሩት ናቸው። ስለዚህ ይህ ፕላስቲክ part ምንድ ነው? insulator ሲሆን የውስጠኛው conductor ብለን የምንጠራው መብራት ማስተላለፍ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው እና ሶስተኛ ከሁለቱ ከ conductor ና ከ insulator ጋራ ሆኖ common ሆኖ የሚሰሩት ምንድን ነው? semiconductor ብለን የምንጠራቸው ናቸው። semiconductor current ን በከፊል ማስተላለፍ የሚችሉ እቃዎች ናቸው። ለምሳሌ ሲልክን ብዙ ጊዜ ሲልክን ነው። እነዚህ ለ semiconductor በኤሌክትሮኒክ circuit ውስጥ almost የምንጠቀመው ስልክን ነው ማለት ነው። ሲልክን በአብዛኛው የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ለመስራት እንጠቀማለን። እና ከምን ይሰራል? ስልከን ከባህር አሸዋ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በአንድ ሜትር ኩብ እንደ አንድ ሜትር ኩብ አሸዋ ውስጥ እስከ ዘጠኝ ቶን ስልክን እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ። ስለዚህ በጣም ስልክ ስለዚህ እነዚህ semiconductor እያንዳንዱ resistor፣ capacitor፣ እነዚህ diodes፣ የተለያየ ትራንዚስተሮች በሙሉ የሚሰሩት ከ semiconductor material ነው ማለት ነው። እና ሌላኛው ሀሳብ ምንድን ነው? electric circuit ምንድን ነው? Okay electric circuit ምንድነው Or what's electric circuit እና የ electric circuit አካሎች ስራ በሚሰሩበት ሁኔታ ተንደርድሮ ተቀምጦ ኤሌክትሪክ ኃይል የሚፈስበት መስመር ነው ማለት ነው። ዝርጋታ ልክ ውሃ በከተማ ውስጥ ሲዘረጋ ሙሉ በሙሉ ኔትወርክ ሲሰር ሲሰራ የራሱ መስመር እንዳለው የ electric circuit እያንዳንዱ current በየተኛው መንገድ ማለፍ እንዳለበት organize ተደርጎ ምንድነው ቻርጁን የሚያሳልፍ የ electric circuit ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እና የ electric circuit እንዴት ይሰራል? ኮምፒውተር ላፕቶፕ የቲቪ ሞባይል ስልኮች በአጠቃላይ ምንድን ናቸው ቦርድ አላቸው እና ይህ ቦርድ ምን ተብሎ ይጠራል PCB ወይም ፕሪንትድ ሰርኪት ቦርድ ፕሪንት ሰርኪት ቦርድ ብለን የምንጠራው አለ እና ሁሉም የ electric circuit ምሳሌዎች ናቸው። አጠቃላይ board ኦች የ electric circuit ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ቦርዶች ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያሳልፍ መስመር እና በትክክል እየተደረደሩ የኤሌክትሪክ አካሎች ይገኛሉ ማለት ነው። እነዚህ የኤሌክትሪክ አካሎች የኤሌክትሪክ ፍሰት እንደፈለግን ለመቆጣጠር ይረዳሉ ማለት ነው። okay እና የ circuit design እና የኤሌክትሪክ አካሎችን አቀማመጥ የ circuit የራሱ የዲዛይኑ ሁኔታ ይወስናል። ስለዚህ እዚህ ኤሌክትሪክ አሁን እዚህ ምን እንዳለ ቻርጅ የመጀመሪያ ትንሿን circuit ብናይ ምንድነው እዚህ ላይ source አለ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ስዊች አለ፣ እዚህ ደግሞ light አለ ማለት ነው። light ሚያሳያለ። ስለዚህ እነዚህ wire አለ ቻርጅ አለ እና ሌላ material አለ። ከዚህ አንድ ላይ ሲሰራ minimum circuit ይሄን ማየት እንችላለን ማለት ነው። Okay የ electric circuit እና እነዚህ ኤሌክትሮኒክሶች የራሳቸው part part አላቸው እና እነሱን ምን ብለን እንጠራቸዋለን? እነዚህ ኮምፖነንቶች ብለን እንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው። እና ከኮምፖነንቶች የመጀመሪያውን ስናይ resistor አንደኛው resistor ብለን የምንጠራው እና ይሄ ደግሞ non-linear resistor ብለን እንጠራዋል። resistor በአብዛኛው ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ የሚገኝ የክረንት ፍሰትን ለመቆጣጠር ወይም ለመገደብ የተሰራ የኤሌክትሪክ አካል ነው እና የተለያዩ resistor አይነቶች አሉ። እነርሱም ዝቅተኛ ኃይል እና ከፍተኛ ኃይል resistor ብለን በሁለት ይካፈላሉ ማለት ነው። እናካፍላቸው እንችላለን እና ሬዚስተር በሆም የሆም ነው የሚለካው ሆም ይለካል እና ከፍተኛ ሆምን የሚይዝ ምንድ ነው ከፍተኛ ሬዚስተር በኪሎ ሆም ነው የሚለካው በኪሎ ሆም ሲሆን ሌላው ደግሞ በሜጋ ሆም ሜጋ ሆም ይለካል በኪሎ ሆም እና በሜጋ ሆም እየጨመረ ሴት ስለዚህ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ resistor ብለን የምንጠራቸው እነዚህ part ኦች ናቸው ማለት ነው Almost እዚህ በኩል ለምሳሌ እዚህ ያሉ እነዚህ resistor ናቸው ስለዚህ ስለ resistor እናያለን እና የመጀመሪያው non-linear resistor ብለን የምንጠራቸው non-linear resistor የ current ፍሰት ሁል ጊዜ እኩል የሚመጥን ወይም በ current ፍሰት ጊዜ የማይለወጥ ወይም fixed የሆነ resistor type non-linear resistor ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ብዙ አይነት የ non-linear resistor ኦች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን ግን ስናይ ምንድን ነው ይሄ የ negative ሙቀት ያለው NTC ብለን የምንጠራው ወይም negative temperature ብለን ሌላ ደግሞ ምንድን ነው positive temperature resistor አለ እና ሌላው ደግሞ ምንድነው ነው የብርሃን ወይም light ወይም photoresistor ብለን የምንጠራው photoresistor ብርሃንን ሲበዛ የመቋቋም ወይም አሁን በሞባይላችን ውስጥ ኢንቫይሮንመንቱን ሴንስ እያደረገ ምን ያክል ብርሃን በ screen ላይ display ማድረግ እንዳለበት ለምሳሌ የሚያሳየው አንደኛው ይሄ resistor ወይም photoresistor ብለን ያው የብራንድ resistor ነው ማለት ነው እና ሌላው ምንድን ነው ቮልቴጅ ፍሰቱን የሚቆጣጠር resistor አለ እና ይሄ ደግሞ ሌላኛው ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ ስና ይሄኛው photoresistor ናቸው እና በጣም ጠቀሜታ የጎላ ነው ማለት ነው Okay ሌላው ፎቶስ resistor ብለን ፎቶስ resistor ብለን የምንጠራው ፎቲስ resistor የፎቲስ የ current ፍሰት የሚቀየር resistor ነው ማለት ነው እና በአብዛኛው በሬዲዮ ና በቴፕ ማጫወቻ ላይ ድምፅን ለመቀነስ እያሽከረከርን እንቀንሰዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አብዛኛው ጊዜ የድሮ ሬዲዮችን ብንከፍት እናገኛለን እና ምንድነው የ current ፍሰቱ ከዝቅተኛ ቦታ ወደ ከፍተኛ አሁን እዚህ ላይ ትንሽ current ፍሰት አለው ከዛ ነው ከዚህ እየጨመረ ሲሄድ ፓውሩን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ አካባቢ ትንሽ power የሚያስተላልፍ አለ እዚህ ደግሞ በደንብ በዛው መልክ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ቮሊም ለመጨመር እንጠቀማለን ማለት ነው Okay ሌላኛው therm resistor ብለን የምንጠራው trim resistor current ን መቋቋም ማስተካከል እንደ ቢለውን መፍቻ የሚስተካከሉ ናቸው እና የሞተር ፍጥነትን ና ለመጨመር ስፔሻል የድሮ ቴፕ ውስጥ ይህ እንጠቀማለን። በዚህ ላይ መፍቻ አስገብተን ተርመር ሬዚስተር ላይ ምንድን ነው የፍጥነት የተለያየ ማስተካከያ ማኗሊ የምናስተካክልበት ሁኔታ አለ ና እንደዚህ አይነት resistor በአጠቃላይ ምን ብለን እንጠራለን? ተርመ ሬዚስተር እና circuit ላይ ብዙ ጊዜ እናገኛቸዋለን። ሌላ የ electronics component capacitor ነው እና capacitor ከአሉሚኒየም እና ከፕላስቲክ ወይም ወረቀት ነክ ነገሮች የተሰሩ የኤሌክትሪክ ግፊትን ለአጭር ጊዜ ለረጅም ጊዜ እንደ ቻርጀር እንደ ባትሪ አያስቀምጥም፣ ግን ለአጭር ጊዜ በውስጡ የሚያስቀምጥ የኤሌክትሪክ አካል ነው እና capacitor በሁለት ሊካፈል ይችላሉ። የመጀመሪያው fixed capacitor ወይም ቋሚ capacitor እና ሌላው ደግሞ variable capacitor ወይም ተለዋዋጭ ተለዋዋጭ capacitor ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አጠቃላይ ኦሎሞስት ፊክስድ ካፓስተር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ ክለር በተለያየ መልክ በዚህ መልክ ይታያሉ ማለት ነው። okay ስለዚህ ስለ fixed capacitor ለምሳሌ እንመልከት። ቋሚ ወይም fixed capacitor ሁሉም የማይለወጥ ቻርጅን የማስቀመጥ ባህሪ ያለው ነው እና በአብዛኛው ጊዜ ባለ ሁለት እግር ሁለት እግር አለው። እግሮቹ በብረት የተሰሩ ሲሆን የፖዘቲቭ ና የ negative charge ይሸከማሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ side አሁን ምልክት አለ እና በዚህ በኩል ሲንተግር ቦርድ ላይ ስንተክል ይሄንን አቅጣጫ አይተን ነው መትከል ያለብን። ስለዚህ በዚህ በኩል negative የሚያሳይ ከሆነ ይሄ negative charge አለው ማለት ነው። ሌላው capacitor ይሄን fixed capacitor የምናይበት ሌላ ነገር ምንድን ነው? እዚህ ላይ አሁን ስንት ነው? መቶ microfaraday በስንት ቦልት ይላል? በ 16 ቮልት ያ መቶ ሳይሆን sorry ይሄ 10 ሺ ማይክሮፈራዳ በ16 ቮልት ይላል እዚህ ጽሁፉ ስለተደበቀ ነው እና 10 ሺህ ማይክሮፈራዳ ያለው እና በስንት ቮልት ነው በ16 ቮልት ስለዚህ ሲነቅል ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክስ ስንቀይር ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ እዛው በነቀልንበት ቦታ ላይ ምን ያክል በራሱ ሞዴልና በራሱ ቁጥር ነው ማስገባት ያለብን። unless ግን ለመሸከም በጣም ይቸገራል ማለት ነው circuit ኡ። okay ሌላው ተለዋዋጭ capacitor ብለን የምንጠራው ወይም variable capacitor ተጠቃሚዎች እያሽከረከሩ እና በበዛ በሚያሽከረክሩበት ጊዜ ቻርጅን የማስቀመጥ ባህሪ የሚቀይር የ capacitor አይነት ነው ማለት ነው። እና በምስሉ ላይ የተለያዩ ተለዋዋጭ capacitor ኦችን ቅድም አይተና ግን አሁን እዚህ ላይ ያለው አንድ ተለዋዋጭ capacitor ነው እና ይሄ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ለምሳሌ በሬዲዮ ውስጥ የጣቢያ ሞገድ ለመቀያየር እንጠቀማለን ማለት ነው። ጣቢያውን ሬዲዮ ጣቢያ እንደዚህ ስናሽከረክር ይሄንን variable capacitor ተጠቅመን ነው ማለት ነው የምንቀይረው። ይሄ ነው። ሌላ component ምንድን ነው? coil ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። coil በ electronics ውስጥ እንደ resistor እና capacitor ሁሉ ባይገኝም የሚገኝ ባይሆንም በሬዲዮ ማሰራጫ እና በሬዲዮ ውስጥ የሚገኝ ክብ የተጠቀለለ ሽቦ ነው ማለት ነው። coil ብለን እንጠራ ምንድ ነው coil የምትባለው የሴንትራል ሀርድ ስፓርቱ እና ከውጭ ሽቦ የተጠቀለለዋለ ማለት ነው። coil signal ን በአየር ለማሰራጨት እና ከአየር ለመሳብ በዋናነት ይጠቅማል። ስለዚህ coil በሞባይላችን ውስጥ በ circuit ውስጥ በ mobile network card ላይ ወይም በ laptop network card ላይ still አሁንም የምንጠቀምበት የኔትወርክ ፍሪኩንሲ ለመሳብ የምንጠቀመው ወይም system ኡ ይጠቀማል ማለት ነው። ይሄ አንዱ የ electronics component ነው እና ሌላው ምንድን ነው የሀይል ምንጭ የሆነ የ electronics component ምንድን ነው የሚባለው ትራንስፎርመር ነው የሚባለው ማለት ነው እና የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ስራቸውን እንዲሰሩ የኤሌክትሪክ ሀይል ወሳኝ ነው ከወሳኝም በላይ ነው ሀይል ከሌለ መስራት አይቻልም እና ትራንስፎርመር ከፍተኛ ቮልቴጅ ወደ ዝቅተኛ ቮልቴጅ መቀየር ኃይሉን ለ DC የሚቀይር ለ diode ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት በእርግጥ ከኤሲ ቱ ዲሲ የሚቀይር ምንድነው diode ናቸው። ግን ምንድነው ለ diode ኃይሉን ቀንሶ ወይም reduce አድርጎ የሚያቃብል ትራንስፎርመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ይሄ ጠቅላላ ከውጭ view ስናደርግ ይሄን ይመስላል ትራንስፎርመር ግን ወደ ውስጥ ስንገባ እንዴት ይሰራል ትራንስፎርመር የሚለው ስንመለከት ትራንስፎርመር መጀመሪያ የ alternative current ምንድነው 220 ቮልቴጅ ለምሳሌ በዛው interval ከ220 እስከ 215 እስከ 230 ድረስ ባለው interval ውስጥ ቮልቴጁን ይቀበልና ከዛ በኋላ ኢዚ reduce ያደርጋል ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው ወደዚህ secondary የምንለው ምንድነው ለምሳሌ የኛ ላፕቶፕ 20 ቮልት ወይም 19 ቮልት የሚፈልግ ከሆነ ምንድነው ይሄንን system ኡ እንደምፈልግ ስለዚህ እንዴት ይቀይራል እዚህ ላይ የተጠቀለለው የሽቦ መጠን ይወስናል ማለት ነው የተጠቀለለው የሽቦ መጠን ይወስናል እና ከዚህ የሚያልፈው current ወደዚህ ሲያልፍ እዚህ electromagnetic force okay electromagnetic force ብቻ በመጠቀም ነው እንጂ በትራንስፎርመር ውስጥ physical የሆነ contact የለም። ከዚኛ output ና input። ግን በመሀል ምን አለ? electromagnetic force ስላለ current ኡ ከዚህ ወደዚህ የሚያልፈው በዋይለስ በሆነ መልክ እዚህ ውስጥ ይሰራል ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄ የ transformer feature okay እና ትራንስፈር በአብዛኛው 220 ቮልት ወዴት ይቀይር እንደኛ እንደምንፈልገው እስከ 4 ቮልት 6 ቮልት 19 ቮልት 12 ቮልት እና 20 ቮልት ከሆነ 20 ቮልት ወደዛ እንደምንፈልገው የመቀየር ባህሪ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቀጭን የተጠቀለለ ሽቦ አለ። አብዛኛው ቀጭን የተጠቀለለ ሽቦ አውትፑት በኩል ነው። ምክንያቱም አውትፑት በኩል ዝቅተኛ ቮልቴጅ ስለመወጣ ቀጭን የተጠቀለለ ሽቦ ይኖራል። ሁለተኛ ወፍራም የተጠቀለለ ሽቦ አለ input በኩል ወይም 220 ቮልት በሚገባበት አካባቢ ላይ ምናለ ወፍራም የተጠቀለለ ሽቦዎች አሉ። ሶስተኛ part ምንድን ነው? coil ብለን የምንጠራው coil ወይም ሽቦዎች የተጠቀለሉበት ጠንካራ ብረት እና ይሄ ነው ማለት ነው። okay ስለዚህ እነዚህ finally output ኡን እዚህ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። okay ሌላኛው የኤሌክትሮኒክስ component ወይም አካሎች ዴቪድ ብለን የምንጠራው ነው። diode እግር ኤሌክትሪክ ክፍል የሚያስተላልፍ ነገሮች የተሰራ current ን በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚያሳልፍ ኤሌክትሪክ አካል ነው እና ከሁለት ከሁለቱ እግሮች አንደኛው የመጀመሪያው እንደዚህ የመጀመሪያው ለምሳሌ power የሚያልፍበት current flow በዚህ በኩል ነው እና diode ከዚህ ምንድነው የመጀመሪያው positive ምንድነው anode ብለን እንጠራለን። ሁለተኛው ደግሞ negative ይሄኛው ምን ብለን እንጠራለን? cathode ብለን እንጠራለን ማለት ነው እና በዚህ መልክ power ኡን አንድ direction ያሳልፋል ማለት ነው አንድ ወደ አንድ ዳይሬክሽን ፍለው ያደርጋል ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ diode የሚገኘው ምንድን ነው ከትራንስፎርመር የሚቀበል ሀይል diode ይቀበልና የተለያየ ወደ DC current የመቀየር ባህሪ ያለው ማለት ነው okay ሌላኛው በጣም important የሆነ የኤሌክትሮኒክስ component transistor ብለን እንጠራለን ትራንዚስተር አብዛኛው ጊዜ በኮምፒውተር የተኛው ሰርኪት ላይ ባለ ሶስት እግር ሲሆን የመጀመሪያው እግር የመጀመሪያው እግር current ኡን የሚቀበል ነው ወይም current የሚገባበት ነው ሁለተኛው እግር ሁለተኛው እግር እግሩን የ current ፍሰትን የሚቆጣጠር ልክ እንደ ኤሌክትሪክ ቧንቧ ቧንቧ መቼት አለው እዚህ ማስተካከያ አለው ስለዚህ ፍሰቱን ውሃ ሲያልፍ እንዴት እንደመቆጣጠር እንደዛ እንደሚሰራ ማለት ነው እና ሶስተኛው እግር current ወጥቶ የሚያልፍበት ማለት ነው ስለዚህ በቧንቧ አስመስለን ስንሰራው ምንድን ነው ቧንቧ ለምሳሌ ቢሆን እዚህ አለው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ውሃ ወደ ውስጥ ይገባል okay ከዛ በኋላ ይሄ መቼት አለው ማስተካከያ አለው ስለዚህ ይሄ ያስተካክላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሶስተኛ ሁለተኛ ሀገር ነው አንደኛ ሀገር ውሃ የሚገባበት ነው ሁለተኛው ውሃ ውሃ እንዴት ማለፍ እንዳለበት የሚያስተካክል ነው ሶስተኛ ደግሞ ውሃ የሚወጣበት ነው ማለት ነው በዚህ መልክ መረዳት እንችላለን resistor transistor ልክ በዚህ መልክ ነው የሚሰራው ማለት ነው እና ትራንዚስተር ከቦምባ መስጊያ ጋር በዚህ መልክ ነው የሚመሳሰለው light emitting diode ልክ diode type ነው እና ሊድ ክረንት በከፊል የሚያስተላልፍ ነገሮች የተሰራ ነው። ይህም ብርሃን የሚያሳይ diode ነው ማለት ነው። LED ብለን እንጠራለን። light emitting diode ማለት ነው። LED የተለያየ ቀለም አላቸው። ለምሳሌ ቀይ ቀለም፣ እነዚህ አሁን ቀይ ቀለም አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀመው ምንድነው እቃው እየሰራ መሆኑን ለመግለጽ ነው። እና ሌላውም ይሄ ለምሳሌ green ም አብዛኛው ጊዜ functional እና ቢጫ ከሆነ warning ለማሳየት ያክል ብቻ በተለያየ ነገር አስገብተን በሲስተም ዲዛይን ኢኩዊፕመንት መልክ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው በጣም important የሆነ ኤሌክትሪክ circuit IC ወይም integrated circuit ብለን የምንጠራው IC ዛሬ በኤሌክትሮኒክስ እቃ ውስጥ ትልቅ ሚና የሚጫወት የኤሌክትሮኒክስ አካል ነው። እና IC ከላይ አሁን discuss ያደረግናቸው ኤሌክትሮኒክስ አካሎችን በውስጡ አካቶ ሊይዝ የሚችል ብዙ integrated ወይም የተወሳሰበ ሳይንሶችን የሚጠቀም ባለ ብዙ ዘርፍ አገልግሎት የሚሰጥ አካል ነው ማለት ነው። የተለያዩ አይነት IC ዎች ይታያል ይኖራሉ። ግን ምንድነው IC ብዙ እግሮች ይኖራል። ይሄ አሁን ፋንዳሜንታል አይሲ ኢንቴግሬት ሰርኪት ነው። ከፍ እያለ ሴት complex እና integrated የሆነ ሳይንስ እንጠቀማለን ማለት ነው አይሲን እና ሌላ component በኤሌክትሮኒክስ ውስጥ የምናገኘው ምንድን ነው ማይክሮፎን። እና ዛሬ የተለያየ አይነት ማይክራፎኖች ይኖራሉ በእርግጥ እና ተንቀሳቃሽ ማይክራፎን ግን በደንብ የሚታወቅ ነው እና ይዘን ግን አብዛኛው በ circuit ውስጥ የምናገኘው built-in እዛው ቡልቲ የተደረጉ ማይክሮፎን ነው ማለት ነው። mic የተለያየ ድምጾችን ተቀብሎ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ የሚያስገባ እንደ input material የምንጠቀመው ሲሆን ሌላኛው speaker ብለን የምንጠራው የዛ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። circuit ም ሳይንስ ከዛ ተቃራኒ speaker የድምጽ signal ን ከኤሌክትሮኒክስ ይቀበልና ተቀብሎ ወደ ሰው ጆሮ የሚያደርስ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሮኒክስ መሰረታዊ ሀሳቦችን ተረድታቸዋል ብዬ አስባለሁ። በዚህ መልክ ሌላው ምንድነው ስዊች ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስዊች ኃይልን ለመዝጋት እና ለመክፈት ከአንድ መስመር ወደ ሌላ መስመር ለመቀየር እንጠቀማለን። ስለዚህ ብዙ አይነት ስዊች አለ። ይሄ ለአብነት ነው እዚህ ያስቀመጥኩት።